كيف تخسر الجدارة نشوف نعم الفلانك الخايس اللي الله يحرمنا منه. Oh, وحده يسار يمين. Nice. Another one. But it's not cute to be twerking to a gospel song. It's disrespectful. تعال يا ابن حا خلنا نذبحك تعال خلنا خلنا نذبحك قيل خلنا نذبحك damn. Hey, want to listen to some tunes? <laughs> oh, okay. I need you to get up. I need you to make a dentist appointment. واو لهالدرجة المكروه أنا فنان يا ويلك يا بليس تسلم يا وحش You don't taste that? That that's in your mouth? والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي انتم هجوم خلي بزنس القم القم اعلمك الطقطق انا اعلمك الطقطق انا انا ما ادخل افوز انا ادخل اطقطق امشي افوز اخسر مو مهم بالنسبه لي احط بشمت فيك ما مداني افرح ما مداني انبسط لجزء من الثانيه يا سنايبر مكتوب علي الحزن والتعاسه 2 hours later. What are you waiting for? Do it! روح! أخيرا! نقدر عليهم بإذن الله بإذن الله احسن تستاهل الفكرة كانت جميلة بس كم يقلل من السلك لكن أنا راضي أنا راضي يا شيخ ينعم إيه، على ابو النقاوه بنت الكلب Run it out. كلير من السل شيل الثاني يا بوي يا بوي الفوز فزنا يا بوي يو <laughs> يو يو يو يو يو ما ادري اوقات اذا فزت عطي يطلعك قلت خايس في اللعبه نفسه اوف والاخير شال اخويا 혼남